Chama cha Mapinduzi CCM imesema imepokea malalamiko ya kutokutekelezwa kikamilifu kwa maelekezo ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuhusu ugawaji wa vishikwambi hivyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Sofia Mjema amesema wakati akizindua ugawaji wa vishikwambi hivyo Novemba mwaka jana, Waziri Mkuu Majaliwa aliagiza kuhakikisha vifaa hivyo vinakwenda kwa walengwa. Vishikwambi hivi vilikuwa vina muda wa matibabu. Muda huo ulikuwa unakuishia tarehe kumi na tano mwezi huu wa kwanza mwaka ishirini ishirini na lakini mpaka leo chama e, kimepokea malalamiko. Kuna makundi ambayo hawajapata hivyo vishikwambi, lakini pia kuna baadhi ya wilaya e, hawajagawa kabisa vishikwambi hivyo. Kuna maeneo mengine unakuta walimu wako kumi na wote wanahitajika kupewa vishikwambi lakini unakuta vishikwambi vinatoka nane, walimu wawili wanaachwa. Mjema amesema kutolewa kwa vishikwambi hivyo ni mwendelezo wa jitihada za serikali kuwawezesha na kuwajengea uwezo walimu kuwa na vitendea kazi na kuimarisha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA. Inaelekeza wizara husika wahakikishe zoezi hili linakamilika na walengwa wote ambao wanataka kupewa vishikwambi hivyo wamepata. Lakini si hivyo tu, nahakikisha kwamba malalamiko haya hayapo na wasimamie zoezi kuona kwamba makundi yale ambayo yalikuwa yanatakiwa kupewa yanapewa, wale ambao hawajapata wanapata. Baada ya wiki moja tupewe taarifa iliyokamilika, zoezi hili limekwendaje. Aidha, kwa mujibu wa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Juma Kipanga, amesema jumla ya vishkwambi vilivyotumika wakati wa sensa ya watu na makazi ni elfu sita mia sita kwa upande wa Zanzibar na laki mbili tisini na tatu elfu na mia nne Tanzania Bara. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam.